Salve, manos, minas, dias, galera, todo mundo, beleza? Mr. aqui na área é, Com mais um vídeo aqui no canal pra vocês, espero que vocês curtam São melhores momentos de uma jogatina que eu fiz com um parceiro meu, com um colega meu de esquadrão Espero que vocês curtam, já, vai ativa, já ativa o sininho, já... Já clica no gostei, já se inscreve no canal Ativa as notificações e ajuda a nós crescer. Eu vou deixar o canal depois do meu colega é, aqui na descrição, beleza? Então curta o vídeo e se divirta. Check the mic and make sure it sound right, boys. it sound right, boys. sound right, boy. Thank you. Espero que tenha gostado desse vídeo, desse curta-metragem. Se gostou, deixe um vídeo, deixe um like, deixe um gostei, que é um like também. Se inscreve no canal, ative as, noti ative as notificações. E segue, segue, as nossas redes sociais aqui, nos, aqui na descrição. Beleza? Desculpa, esse vídeo era pra ter áudio, só que acabou que deu um probleminha, então os próximos vão sair com áudio, beleza? É, se já gostou, compartilhe com os colegas, amigos, divulgue pro máximo de pessoas, beleza? Fique com Deus e eu fui.